atenção, eu sou Ana Paula e se você gosta da língua italiana, você está no lugar certo. Neste vídeo você irá aprender termos relacionados a hotel. Como falar em italiano eh, sobre estadia ou acomodações de hotel. Tem um pouquinho de vento hoje, <laughs> digamos que não, é, que o vídeo eu fiz alguns dias atrás, quando o tempo ainda estava melhorzinho. Mas o que eu quero dizer é que vocês vão acompanhar aqui neste vídeo o vlog que fiz no Hotel Lenazione, em Monte Silvano, Monte Silvano. E aproveito para agradecer também o responsável, o dono do hotel, <laughs> pelo gentil convite. E para finalizar essa breve introdução, queria dizer que você pode baixar o arquivo PDF com as devidas traduções para o português do link aqui embaixo no box de informações. Quanto você vai pagar por isso? Nada! É grátis! Quest'albergo è situato a Monte Silvano, regione Abruzzo, e questo è il suo ingresso. Di fronte c'è un piccolo bosco, un parchetto per i bimbi e attraversando la strada c'è subito, indovinate un po', la spiaggia! Qui vediamo il bagno della nostra camera, perché conosciate eh, i termini ve li dico, qua c'è il box doccia, c'è il VC, il lavandino e in tutte le case, strutture alberghiere in Italia c'è anche il bidet, il bidet è molto comune qua. Qui abbiamo il letto matrimoniale, è un letto a castello che obbelici, se fosse una cama di soltero si chiama letto singolo. In italiano guarda roupa si dice armadio. Dal balcone si vede il mare. E é muito legal. Agora a gente está na praia, essa parte aqui, todos esses é, que em italiano se chama ombrellone, é, pertencem ao hotel e você pode tranquilamente uh, ficar aqui. Tem animação e tem tudo. Pronto, via! Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, via! Animazione dentro e fuori l'albergo e per conto loro. Qui c'è mio figlio che si diverte a girare, girare, girare e lanciare la pallina. <laughs> Hai anche la possibilità di noleggiare delle bici, o meglio, se sei ospite, puoi prenderle in prestito. Gente, existe mais de um verbo no que se refere a alugar coisas. No caso de bicicletas, carros e motos, se usa o verbo noleggiare. No caso de habitações, é mais comum usar o verbo affitare. Sei que não tem nada a ver com isso, né? Mas com o vídeo em questão, no caso de hotel, se usa o verbo prenotare. Vorrei prenotare na câmera. Ciao. Ciao. Questo é Bruno, secondo sì. te Com'è stato il nostro soggiorno qua? <laughs> Top, assoluto, ci avete, ci avete rialzato la qualità <laughs> femminile dell'hotel, anche maschile per i bambini però. Per i bambini. E, eh, tutto, sì, tutto bene, grazie. E ieri, ieri, parlavi della ratafia, no? Sì, la mia ratafia è molto particolare. Sì, allora eh, diciamo che cos'è ratafia perché il mio pubblico la, è brasiliano, ah, la, la ratafia non, è un, un, eh, un, liquore, un vino dolce da fine pasto e era usato ai tempi per ratificare gli atti, lo usavano i notai, uh-huh. quando facevano un atto si dice proprio ratificare di fatti, ah, okay. quindi bevevano, una volta firmato, bevevano un bicchierino da tafia uh-huh. e quindi questo è rimasto, il nome ha preso il nome proprio da questo. Ah, no? non lo sapevo. E viene fatta con il vino Montepulciano uh-huh. d'Abruzzo, viene fatta con... Dovete venire qua se le amarene, perché... cannella, chiodi di carofano e peperoncino. Guarda, no, non è, perché, non è perché, c'è lui, <laughs> però <laughs> l'ha fatta lui e io non ho mai assaggiato perché particolarmente non, non impazzisco la mm. però quella di ieri no, eh, sembrava così quel pizzichino così, eh, di peperoncino, sembrava lo zenzero, buono buono. E ha fatto lui, artigiano, della qualità. Comunque è stato perfect. Perfect. Ah. ah. È, stata, ehm, è stata portata più in modo corretto. <laughs> Grazie Bruno. Ma chi vuole mantenere la forma può usare la palestra all'interno dell'albergo. Non badate, c'eravamo solo noi perché erano le 6 del mattino di domenica. Sì, siamo pazzi. E per chi vuole un po' di relax esiste anche un centro benessere all'interno della struttura che io purtroppo non ho potuto conoscere. <laughs> Al ristorante puoi informare in anticipo i piatti scelti per il pranzo o per la cena. Hanno ah, un'accogliente e spaziosa sala e il personale è molto molto gentile. A chi piace divertirsi, ogni sera c'è un tipo di animazione diversa tra balli, spettacoli, giochi. dopo una bella e silenziosa notte di riposo, è arrivato il momento della colazione. In Italia si usa mangiare prevalentemente dolce a colazione, ma in questo e nella maggior parte degli alberghi viene offerta la colazione internazionale, cioè con la possibilità di mangiare sia dolci sia salati. Dopo andiamo in piscina. Sì, dai. E per non perdere nemmeno un minuto del nostro tempo, andiamo in piscina! Qui abbiamo una piscina adatta a adulti e bambini e una vasca idromassaggio all'aperto. Pazzesco, goduria al 100%! E é isso aí, pessoal. Baixe gratuitamente as frases em italiano com as suas devidas traduções acessando o link que deixarei no box de informações. Ah, e deixe seu like e inscreva-se no canal. Alla prossima!